Saluton al ciui, jen doctor Olocio. Bon venon en mia cuireio. Tranquilligiu, mi ne changis la temon de la canalo al cuirarto, ancora u temas pri scienzo. En tiu ci episodo mi faros experimenton. Mi mesuros la rapidon de la lumo per tiu microonda forno. Sed unue mi devas clarigi quelcaina in pri la lumo. Nu, la lumo estas ondo, electromagneta ondo, facte se gi havas la bazain etsoin de ciui ondoi. Ien exemplo de ondo. Tiu ondo havas maximumoin, kiel montoi, kai minimumoin, kiel valoi, kai ancau nuloin, ancau nomatai nodoi. La distanzo inter du minimumoi au du maximumoi estas nomita la ondolongo, cutime notita lambda, kai mesurita en metroi. La ondolongo iusense definas la coloron de la lumo. Exemple la verda coloro havas ondolongon longon inter quincen kai quinde quincen quindec miliardonoi da metroi. La ondo es simple farita el plurai copioi de ondero, kiel tiuci, kiu ripetigas sen fine. La tempo kiun la ondo bezonas por desegni au disvastigi je unu ondero estas la periodo, kutimi notita to en sekundoi. Oni ancau povas difini la frequenzon de la ondo, Tiu estas la kvanto de onderoj aŭ de periodoj kiuj okazas en unu sekundo. Do ĝi ankaŭ estas la inverso de la periodo. F egalas 1 super T. La frekvenco estas mezurita en hercoj. Do se via plej ŝatata radioelsendo estas aŭdebla je 101 MHz, tiu signifas ke la radio ondo kiun vi ricevas oscilas 101 milionoble per sekundo. Ni revenu nun al la micron forno. Kiel funkcias tiu machino? Tie sur la flanco, trovigas aparato kiu sendas mikroondojn, elektromagnetajn ondojn en la forno. Intertempe en via manĝaro trovigas akvon. La molekulo de akvo ne estas simetria nek perfekte elektroneŭtrala, kaj pro tio ili agas kiel minusklaj magnetoj kai i magnetoi orientigas lau la elektromagnetai campoi, kiel microondoi. Do kiam la ondo iras tra la aquo, la moleculoi orientigas en unu directo kai la alia, lau la maximumoi kai minimumoi de la ondo. Tiel ili estas scuitai. Cial la ondo oscillas tre tre rapide, la moleculoi vibras ancau tre rapide kai tiu agitado de la molekulo i creas pli igon de la temperaturo kai via manjajo varmijas do bone nia manjajo estas nun, se kiel tiu rilatas al la lum rapido nu en unu periodo ondo i de unu ondo longo se advistias ke distanco dividita per dauro estas rapido do unu ondo longo lambda dividita per unu periodo to donas al ni la rapidon de la ondo sed ni jus vidis che la frequenzo estas la inverso de la periodo, do ni ancau povas scribi lambda oble fo egalas ro. Por elektromagneta ondo kiel la lumo, tiu rapido ro estas la lum rapido cutime notita zo. Kaj tio estas interesa por ni, ĉar oni ja la frekvencon de la ondo en la forno. Tio estas skribita sur la forno mem, cutime malantaŭe. Tiu ci, kiel ali aliei, usas frequenzon fo egalas 2450 MHz, au 2450 milionoi da Hz. Ni conas la frequenzon, do sio ni conas la ondo longon de la ondoi en la forno, oni povos calculi la lum rapidon. Sed kiel fari? En la forno la ondoi estas senditai tiel, che aperas starantan ondon, Tiu signifas che tiu i ondoi restas en la sama loco, cun punto punctoi, quie la ondo estas nula, cae maximumoi cae minimumoi. La ondo oscilas tiel, sed ne divas disvestiges. Cae inter du el tiu i nodoi estas distanso de duon ondolongo. Notu che en tiu i nodoi neniu energio estas donata al la aquo, do en tiu i locoi la mangiaejo ne fermiges. Compreneble tio signifas che la afero ne estus tute kaj same varmigita, kaj tio non ne volas. Tial la mekanismo estas mekanismo kiu turnas la platon de la forno por ke la manĝaĵo iru tra diversaj partoj de la ondo kaj estu bone varmigita. Sed por tiu eksperimento mi ja volas vidi ki estas la nodoj de la ondo, ĉar tiel mi povos mezuri la ondolongon. Tial mi metos la pleton sur renversita telero por ke ĝi ne rotaciu. Nun mi usos fromagion, cae metos gin en la forno. Tranquilidiu, franza spectantoi, mi usas acian fromagion. Alla experimento. pliai secundoi por que gestu bone videbla. Yes. Do, tio ni po vidas la resulton. Tie la fromaggio fandigis, cae tie gi ne fandigis. Cae, eh, do, cer vi pos vidi la, la, la, la, la formo il loco i che di fandigis ne sta tutte regula char la forno ne est ne niam sto perfecta se mi mesuros la distanzon inter tie kai tie exemple au tie kai tie nur kelkai secundoi i por che la fromaggio fandigis nur exter la nodoi Iu sense ni faris mapon de la ondoi en la forno. Nun ni povas mesuri la distanzon inter la locoi kie la fromaggio ne fandigis. Do, nun mi mesuras pli mal pli sept centimetroi. Yes, pli mal pli. Tiu distanzo in estas tiu inter du neutralai punctoi de la ondo, do la vera ondo longo estos la duoblo. Do, mi mesuris sept centimetroi, do nulo como nulo sept metroi, cu ne certezo de duon, duon centimetro. La frequenza de la microondo estas 2450 MHz, do post calculo mi trovas por la lum rapido 3,43 pli mal pli 0,25 oble dec je la oca potenzo. Do proximume 343 milionoi da metroi per secundo. La vera valuto estas tiuci. Ne tro malbone, ciu Ne? Per tiu simpla experimento, ciui povos mesuri tiun quanton heime. Mi tamen invitas infanoin esti atenta ne sin, cae tial experimenti cun la gepatron. Cio estas tre simpla cae malprecisa rimedo por mesuri la lum rapidon, cae tra la historio aliais sciencistoi provis precise mesuri tiun gravan quanton. Dankon pro via atento, se tio placis al vi fun rapide clacu sul la chat butono, disconigu la filmeton kiu flugos tra la interreto lum rapide kaj abonu la kanalon por ricevi noticojn pri la venontaj filmetoj. Ĝis!